Das Huawei MateBook 16S mit 2,5K True Color Touch Display. Und Intel Core H-Serie der 12. Generation. Erlebe Performance wie nie zuvor. Dank leistungsstarkem Akku mit hoher Kapazität. Sichere dir jetzt das Huawei MateBook 16S und erhalte den Huawei MateView GT27 gratis dazu.